Mircəlal, Bahar, Bir gəncin manifesti əsərindən. Kənddən ayrılandan sonra Bahar başı aşağı fikirli yeriyərək hara getdiyini bilmirdi. Yolun uzaqlığını hiss etmədən bir də gözünü açıb özünü vağzalda gördü. Bir tüfəngli adam döykən kənd uşağını görüb yanına çağırdı. Qəssab dükanında atasının yanında işləməyi təklif elədi paltarın, çörəyin bizdən, özün də erkək ətinin bitisindən yeyib cana gələrsən. Razısanmı? Bahar şəhərdə qalmaq, qardaşını tapmaq həvəsi ilə, həm də belə mehriban adama rast gəldiyini güman eləyib razı oldu. Nə deyirəm? Tüfəngli Baharı daş yoluna tərəf gətirdi. Bir arabaçıya tapşırdı. Atama çatdır bunu. Denən görsün yararmı? Səhər arabaçı onu şəhərə, qəssab Məşədə Abbasın dükanına gətirdi. Arabaçı bir təhər adamları aralayıb Məşədə Abbası çağırdı. Məşədi əmi, bu gedəni İsfəndiyar göndərib. Məşədi, gözləsin, dedi. Bahar gün ortaya da gözlədi. Çox acmışdı. Qəssab müştərilərdən baş açandan sonra Baharı dükana çağırdı. Hansı kənddən, kimin oğlu olduğunu, nə iş bacardığını soruşdu. Bahar payızın ilk aylarını Məşəd Abbasın yanında işlədi. Sallaxanadan şəhərə daşınan ət daşqasının boynunda oturar, atın cülovunu əlinə alıb şəhərə sürərdi. Axşam isə tövlədə yanında yatdığı daşqa atına qulluq eləyərdi. Məşədinin bütün xırda tükan və ev işini Bahar görürdü. Məşədə axşama qalan və köhnələn içalatı səbətə doldurub bahara verərdi. Çiynindən tutub itələrdi. Bunları sat, satmamış qayıtma. Hamısını satsan, sənə bir abbası fındıq pulu verəcəm. Bahar küçələrin soyuq palçığını ayaqlaya-ayaqlaya, küçə qapılarını gəzib, həzin və saf uşaq səsi ilə çağırardı. Ciyər alan! Ay ciyər alan! Bu yerlərdə az təsadüf edilən şaxtalı qış günlərindən biri idi. Yer donmuşdu, ayaz kəsirdi. Bahar isə köhnə çarıqla, yalınqat, qədək paltarla qəssab dükanının qarşısında əsim-əsim əsirdi. Məşədi baharı qapıdan qovmuşdu. Soyuqlar düşəndən, qış girəndən bəri bahar içalat sata bilmirdi. Beş addım gəzəndən sonra daldey bir həyat tapıb qızınırdı ev qadınlarına yalvarıb ocaq başında dayanırdı. Ona görə evə qaydanda xəzəyini onu döyürdü. Bu gün uşağa yeni bir fəlakət üz verdi. Qaranların birini sata bilməmişdi. Qorxudan qayıda bilmir. Döngədə sallaya-sallaya əlində aparır və müştəri çağırırdı. Qəfildən bir qara it qarını alıb götürüldü. Divarı bayağı aşıb bağlar arasında yox oldu. Bahar bunu söyləyəndə Məşəd Abbasın gülməyi tutdu. Dünən yumurtadan çıxan cücənin mən yekəlikdə kişiyə kələk gəlməyinə bir baxın. Əlini Baharın ciblərinə salıb axtardı, sonra qoltuğuna baxdı. Neynəmisən, dedi. Bir manatın yerini de. Nəyə verib yemisən, düzünü de. Uşağın dil dodağı tutuldu. Altdan yuxarı baxan qara məsum gözləri böyüdü. Andaman elədi ki, it aparıb. Qəssab onun qolundan tutub eşiyə itələdi. Get, bir manatı gətir, sonra gəl. Bahar kağız kimi ağardı. Xozeyn nə tərəf baxdı? Məşəd Abbas bu baxışlara və göz yaşlarına cavab olaraq içərdən dilləndi. Buralara ayaq bassan, meyitini qoyaram. Bahar qorxusundan çınqırını çəkmədi küçüyə çıxdı. Lakin küçədə dayanmaq olardımı? Soyuq adamı qılınc kimi kəsirdi. Qorxa-qorxa bir də ağasının dükanına gəldi. Qapını bir də cırıldadıb arasından baxdı. Sanki ağasından, heç olmasa qonşuların birindən mərhəmət diliyirdi. Məşəddən məşəl kimi yanan gözləri uşağa sataşanda oğluna işarə verdi. Gör pulu gətirdi, Qəssabın oğlu Baharın qabağını kəsib soruşdu. Manatı gətirdin? Bahar yalvardı. Məşədə ağa, qardaşım gələndə alım verərəm. Qəssab irəli keçib qapını bastı. Baharı eşiyə saldı. Bahar isti otaqdan qalxan buğun içindən buz döşəməyə düşəndə başından bir vedrə su töküldüyünü güman elədi. Soyuğun şiddətindən özünü itirdi, bilmədi neynəsin. Şaxta elə bil iliyinə işləyirdi. Bahar özünü hamamın dəhlizinə saldı. Dəhliz də soyuq idi. Ancaq içəri qapı açıldıqda isti hava bux kimi dəhlizə vururdu. Bahar özünə təskinlik verdi. Əlində bağlama yuyunmağa gələnlərə qarışıb içəri girdi. Fürsət tapıb pişik kimi səssizcə səkiyə çıxdı. Səki isti və rahat idi. Xeyli vaxt belə keçirdi. Lakin onu görən oldu. Hamamçı maşa ilə baharı böyründən bizdiyib deyirdi. Ədə, ədə, ey, həmşəri, düş, nə soxulmuşsan bura, çıx. O, başı aşağı qapıya tərəf yeridi. Məhkum qılınca baxan kimi eşiyin qış gecəsinin ayazına baxdı. Sonra geri döndü. Onu təqib eləyən olmadığını görüb dayanmaq istədi, duruxdu. Mərhəmət uman məzlum baxışları ilə adamların üzünə baxdı. Heç kəsin bir söz demədiyini gördükdə sivinib içəri sürüşdü, küncə qısıldı. Bığı xınalı kişi buğlana-buğlana hamamdan çıxanda Baharı dəhliz ağzında görüb ucadan dedi: "Kəblə qurban, hərif burada dayanıb ha." Kəblə qurban Başmaqlarını yeyin-yeyin şaqqıldadaraq dəhlizə tərəf gələndə Bahar yalvardı. Vallah yerim yoxdur. Soyuqdan ölürəm. Qoy burada durum. Əmi, sən Həzrət Abbas. Kəblə Qurban Baharı itələyib çölə saldı. Rədd ol burdan, Həzrət Abbas qənimin olsun. Səkinin istisində canı yumşalan bahar, qışın kəsərli soyuğuna düşəndə elə bil ürəyinə xəncər sancıldı içindən ufuldadı, özünü itirdi. Bahar başını qaldırıb göyə baxdı. Tamam qaranlıq qovuşduğunu, qış gecəsinin qorxu kimi hər yanı, işıq gələn hər yeri bastığını görəndə vücuduna ilan kimi soyuq və müthiş bir vahimə yeridi. Ürəyi bala quş kimi döyündü, başı yicəlləndi. Addımlarını atdı, harasa tələsmək istədi. Yeridi, yeridi, qəssabxanadan uzaqlaşa bilmədi. İndi onun bütün damarları sancır, qulağı qəribə bir uğultu ilə tutulurdu. Uşağa elə gəlirdi ki, ayaqlarını qandallayıblar. Topuqlarının hər birindən ağır daşlar asılıb. Son ümidlə özünü Xozeynin qapısına saldı. Qorxa-qorxa qapını döydü. Həyətdə qapı ayaqlayan addım səsi eşidəndə Uşağın sönən ümidlərinə sanki həyat işığı saçıldı. Xanım mitili baharın köhnə yorğanını eşiyə atdı. İtil, hansı cəhənnəmə gedirsən get. Bahar inana bilmədi. Gecənin bu vaxtında, boranda hara gedim? Ay xanım, qurban olum, mənim yerim yoxdur. Xanım, sən bilirsən ki, Xanım qapını elə bərk çırpıb dəmirlə bərkitdi ki, deyərdin oğrudan, quldurdan qorunur. Baharın sözü ağzında qaldı. Boş və boran uğuldayan qaranlıq küçədə qar içinə bata-bata uşaq bazara sarı yönəldi. O tufana düşən yarpaq kimi əsirdi. Sanki baharı iynəli yorğana bürüyürdülər. Elə bir yorğana ki, tikan kimi əzablı, hamam kimi isti. Bahar əlini atıb gözünü örtən ağır yorğanı qaldırmaq istədi. Qol yerindən quru bir ağac sallandığını duyub anlaya bilmədi. Onu bildi ki, gözlərinə də, başına və dodaqlarına da batan iynə çox uzun və itidir. Bunun kim tərəfindən, nə üçün edildiyini anlamadı. Tərpənmək istədi, onu sanki yerə mıxlamışdılar. Anasını xəyalına gətirdi. Ana, ay ana, cavab gəlmədi. Hər şey susurdu. Bir neçə saatdan sonra boran seyrəlmiş, səhər açılmışdı. Hər şey öz qaydasında idi. Xozeynlər xəs paltolar, xurasan kürkləri, dəri papaqlar, uzun corab və qaloş geyinərək Səhər çayından sonrakı ilk papiroslarını tüstülədə tüstülədə isti evlərinin qapılarından nəzakətlə çıxır, dükanlarına gedirdilər. Qolu çirməkli məşədi çapacağını itiliyərək erkəkləri şaqqalayır, əlinə gələn yağlı budlardan, qarşısında qaynaşan müştərilərdən ruhlanaraq qazanc mahnısını oxuyurdu. Konka yolunun qarını kürüyənlər bir uşaq meyidi tapdılar.'' donmuş taxtaya dönmüşdü. Buzlaşmış saçları üzünə yapışmışdı. Bütün sifəti buz qatı ilə örtülmüşdü. Qolları qoltuqlarına bükülüb qalmışdı. Baxanların ürəyi xarab olurdu. Yiyəsiz bir uşaq olduğu ilin bu vaxtında əynindəki qədək paltardan bəlli idi. Ona görə yiyəsini axtarmadılar. Qəriblər qəbristanına apardılar.''